Allah Asli Arab banget ini <laughs> jangan dia kejar bangkit sudahlah ni. Aduh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Baik. Ah, welcome back to Bangcik, lah. Live. Okay, hello. Jangan terkejut eh. Ah, Bangcik bukan berada di Malaysia. Bangcik masih berada di Kota Mekah sebenarnya. Ah, nak review. Ah, tempat ni sebenarnya dah lama tutup. Tapi Bangcik dapat Uh, rasakan tiba-tiba masih datang, tiba-tiba dia buka. Ah. Uh, dia katanya baru 2-3 hari dibuka untuk jemaah kembali. Dan ini oh, sebenarnya cantu. kalau selepas corona itu memang dibuka untuk jemaah tapi dalam proses perbaiki hmm. ataupun proses baik pulih. Okay. Dan sekarang ni kita berada di uh, Wadi Datuk Berkat ha, milik orang Malaysia sendiri. Oh my milik, god. Uh, Global Senang Ikuan ya. Sedian Berhad. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, para-para jemaah semua dah boleh uh, menikmati uh, unta dan juga sebenarnya dia ada kat sini juga ada restoran insyaallah siapa yang pernah datang akan uh, rasa akan rasa rindu pada tempat ni ya Allah uh, siapa yang buat pergi dekat Masjid Udaybiyah biasanya akan singgah di sini uh, tapi kita akan review okay. daripada depan uh, kita akan review daripada depan insyaallah okey ada bisa naik kuda juga lama eh jumpa, eh Haa, lagi boleh tu naik kuda dalam ni? Haa, nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haa, khabar baik? Alhamdulillah. Haa, kita tengok kat sini eh. Haa, tengok banyak bas-bas dari jemaah eh. Dia kira okay, ini di, lebih di kurang 20 eh, ya? ke 30 bas jemaah juga ya. wow. Masya Allah. Okay, kalau Masjid Udaibiyah sebenarnya daripada ujung sana, dalam lebih kurang 4 km ha, dia masuk ke dalam daripada Masjid Udabiah lah kangen banget sih guys dia. asli ha, ni pintu masuk dia terus je kita masuk masuk masuk masuk masuk terus disajikan dengan ha, ladang unta Assalamualaikum ha, tak apa buat kerja dulu buat kerja dulu ha, tengok ha, ni adalah kuda-kuda yang ada ha, dibanggakan oh. juga lah kuda-kuda ni milik orang kita sendiri Masya Allah Malaysia. ha, tengok Ha, kuda dia bermacam-macam jenis. Ada Arabik. Ha, kalau siapa-siapa nak kena kun- muka muka kuda Arab ni. Ha, ni dia punya ni. Dia tu nampak dia macam kasar sikit. Ha, muka dia macam kasar sikit. Ha, ni kuda Arab. Yalah. Ha, Banci pun dah lupa. Banci dah pernah review satu-satu ekor ni. Ha. Tapi lupa atas nama dia. Ha, semua kuda-kuda ni pemalu pula hari ni. Ha, ni. Ha ni kuda oh. haram. Dia muka dia ha tengok ha muka dia lebar sikit. Ha ha ha, ha, ha faham. Ha, baik eh kuda-kuda ni. Okey okey okey hari itu banci pernah tunggang yang ni. Nanti kita akan tengoklah. Nanti eh, seronok guys. Dia free. Ha, kita Saya dulu waktu di sana itu guys ya, belum ada kayaknya ini atau apa, apa sudah ada gitu guys ya. Tapi memang ketika di apa namanya Udaibiyah gitu guys ya. Itu memang kayak gitu gitu banyak sekali istilahnya tempat-tempat yang mungkin saya belum tahu guys waktu itu tapi udah lama banget ya tuh dia review satu-satu nama kuda ni ya tengok ni kuda Arab dia berbeza sikit dengan kuda orang putih kuda orang putih dia panjang ah. ni ah. Ah, betul-betul muka Arab ni oh iya betul beda guys ya Arab ya. banget asli ha, kita susah sikit okey jom okey banci sebenarnya datang bersama dengan keluarga dekat sini tadi ke pancik dah hantar dia orang pergi makan okey pergi makan dekat dekat tempat makan jom kita pergi tempat makan dia ni tempat makan dia ha, tempat dia oi seronoklah lah guys ni ah, adalah kat sini makanan-makanan Melayu itu yang ah. hebat ah. dia kalau nak semayang sunat duha ataupun ah, malam-malam oh, ada aktiviti ha, kita boleh solat kat sini dan buat aktiviti kat sini sebenarnya dia ada juga ayah saya Ah dia ada juga pakej catering malam-malam eh dengan menjamu. Okay. Kita boleh nanti bolehlah letak nombor telefon atau boleh contact atau siapa yang kat sini. Ha. ha. Sekejap eh. <laughs> nanti kita jumpa insya-Allah. Ha, nak ambil gambar ke apa? Boleh. Ha. ha. Okey okey okey. Jap kita stop jap. Ha. Okay. Kita dah sampai stall yang pertama. Ha ini yang susah nak cari sebenarnya. Oh roti canai. Ha alan wasalan roti canai favorite. Roti canai sekali tebas kita bang. Ha tengok. Boleh buat macam macam naik terbang abang? Oh, tak boleh lah. Tak boleh eh? Sangkut sangkut ke atas. Ah. Hey eh, guys, ini roti canai di di Arab saya. Allah. <laughs> enak banget asli. Ya Allah, sekarang enak banget di sana ya. Ah, ada bumbung. Tapi sebenarnya kalau roti canai terbang yang baca tengok dia orang buat show tu dia orang guna tepung yang lain. Bukan tepung yang samalah dengan makan-makan ni sebab dia tebal sikit. Ah. Dia bagi lihat sikit. Ha, tengok. Memang sedap ni sebenarnya. Oh. Kena pula kari apa tu? Kari ayam? Oh, kari ikan. Oh, kari oh. ikan. Nak ikan sekali lah lepas ni. Apa ni? Oh, macam di ah. macam di Malaysia ha, ni guys. apa? Ikan tenggiri. Ikan Oh my god, oh. enak banget. Petai tu tak petai petai sendiri ke apa? Petik ke apa? Tak adalah saja je gurau. Ah, ada ayam apa ni? Ayam kicap. Oh my god. Ni sekali makan. Ni masakan Malaysia lah ni. Nasi putih. Apa nasi goreng eh? Kata nasi dagang, nasi dagang tak ada eh hari ni. Kat dekat sana tu. Oh, ni apa? Ah, kan? Apa ni? Motai ni apa? Bubur. Ha, ah, motai bubur. Boleh lah beli nanti. Kejap lagi. Boleh lah buka jap. Boleh buka? Yang ni nanti masuk eh. Yang ni Oh, tak boleh buka tak? Nak tengok. Ha. ha. Motai. Sambal udang Oh, sambal udang ah. ni kena cakap lah. Ha ni, oh nak bubur oh, ayam. Oh, sedap. Jadi sup dengan sambal dia. Buat ada sup dengan sambal dia. Oh, ah, okay. tak apa nanti kita try. Kita beli bungkus. Boleh masuk microwave kan? Batu kat kaunter. Oh, ni sambal udang. Ui. Eh ni boleh menambah kilo ni kalau datang sini ni. Betul lah. Dan yang special eh kat sini, ada air oh. balang. Air balang. Air balang juga ada guys. Ya Allah. Abang ah, satu. Ha, bagi saya satu teh tarik. InsyaAllah. Okay. Oh, tesnya Malaysia guys. Ya Allah. Ini air apa bang? Air katira ke? Oh, air katira. Katira. Okay, nanti saya bayar eh. Okay, okay, okay. okay. Ini teh ais. Itu Nescafe ais. Nescafe, ais. Ini air anggur. Rosel. Oh, ah, air Rosel. Oh my god. Air balang ya Allah. <laughs> Ah, kalau... Lepas tu dulu ada apa lidah buaya eh. Kalau dulu-dulu lah pasal zaman-zaman tak ada jemaah lagi memang dia layan VIP. Boleh Eh tak apa tak apa tak apa. <laughs> Alamak, panas panas. Ha, panas dia tarik ni. Lepas tu sini ada, oi ada tapai. Oh. Ada tapai, ada kuih akok tu. Kuih. Eh mak cik lah yang jual ni. Oh, ice cream ada. Ah, macam mana? Seronok. Oh, aiskrim ni. Ikuan ni. Ha, ah, jap. Boleh boleh minta satu. <laughs> tak sampai. <laughs> Buat kat sini ke aiskrim ni? Oh, buat kat sini. Ah, tak ambil strawberry ke? Dah ni ada lagi. Eh, ni keras. Yang yang betul-betul aiskrim. Nanti kejap lagi saya bayar. Okey. Ah. Satu, satu aiskrim ni berapa eh? Ah. Ah. Okey, ni berapa dia? Ah, kejap lagi saya bayar. Eh. Lima dia. Aiskrim strawberry kita tengok. Ah. Eh, ada musang king juga? Ya. Alamak, ada. ya Allah. Aduh. Weh, seronok lah guys ya. Ha, Macam di kedai-kedai Malaysia lah ni. Ha, ah, Musang King satu. Ha, ah, kat Saudi ada durian. Ini semua seludup ni. Seludup. <laughs> seludup durian. <laughs> Tapi tak apa, sekarang memang dia ada dah komersial punya betul, durian. Betul, betul. Bukan bukan zaman dulu-dulu. Durian tak ada bau. Okey. Alamak. Tak sampai. Ah, jap kita tengok. Ada strawberry. Ada strawberry. Nak strawberry ke? Nah. Ha, ah, musang king. Ah. ah, cedok kat sini. Ha. Ah. Kita tak makan ah. durian. Yang musang king ni berapa ringgit? Kalau bekal kecil. kecil. Ah, ha, yang, yang bekal kecil 15. Okey, tak apa kita. Eh, murah eh. eh. Sementara tunggu musang king kita hantar dulu teh tarik. Ah, okey, can, can, can. Yes, ice cream, Kongsi-kongsi, ah, okey? Okay? Hmm, ni ada sudu dah dalam ni. Dah siap dah sudu. Ah, ice cream krim musangking ada. ice cream okay. strawberry ada. Jom. Eh, seronok lah guys. Ha, ni menu banci hari ni. Apa Dia tu? Oh, ayam. Nasi lemak, ayam. masak kicap. Oh my ha. God. Bismillah. Nak makan roti canai kejap lagi kot. Kita makan nasi dulu sebab lapar Asli kan, bikin, bikin. Macam tak makan pagi lagi. Bikin ngiler guys asli. Boleh sedap nasi dia. Sedap. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ah. Allah. Ha. Berapa ringgit kejap lagi sebab pancik makan dulu. Hmm? Hmm, sekejap lagi, sekejap lagi. Hmm. Ha. Ha, minta. <laughs> Okey, okey, okey. Ya Allah. Ini enggak ada susu unta eh. Ayo. Oh, sedap eh susu Fresh otak. lagi ladang. Ha. Bismillah. Pakcik makan dulu kan nanti kita review lagi tempat ni. Okey. Nak ek? Ek, Okey. Tengok memang kat Zurin punya eh. Tengok eh. Ikan oh, son. Ikan tenggiri masak lemak ada petai eh. Ha, itu yang laju Zurin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aduh, enak banget itu guys. Terasa macam kat Malaysia ke? Haa. Ha terasa. Macam tiap-tiap pagi kena pergi sini ya kak? Tahu tak apa. <laughs> Oh! Ah, Abang Cik rasa dah habis dah masak kicap tadi. Memang terasa sebiji macam Oh my god. Tambah lagi. Tu tu tu kita tambah hmm. apa masak lemak cili eh, cili padi eh. Cili padi dengan petai. Nah, lain. Allah. Ada juga ternyata di sana guys. Ya Allah. Tadi kita nak review teh tarik kita nak review nasi lemak, kita nak tu kita, kita itu macam biasa eh. Ha, tapi yang luar biasanya kita ada susu unta. Susu unta. Ha, ni susu unta fresh daripada ladang. Botol pun packaging cantik. Alhamdulillah kita tengok kat sini. Okey, jom kita buka. Ah, ha, jap. Rizky, Rizky boleh buka tak? Angka pegang ni lah. Boleh tak? Ah, ah, okey. Okay. Ah, terima kasih. Okay, jom. Kita try minum. Camel milk. Bismillah. Hmm. Sedap Memang menarik. Eh. Sedap, sedap. Dia sebenarnya memang dia ada hanyi-hanyi. Ah, ah. <laughs> ada apa hanyi-hanyi unta. Tapi banci pun dah lama tak minum. Yang komisar pun macam ni rasa yang fresh pun macam ni rasa. Ha. Kalau kat commission tu kita boleh pilih dekat Ben Daud rasanya. Ben Daud ha, betul. Ha, dekat Ben kita boleh tu. Eh dan. kalau kalau lagi enak itu yang agak dingin guys. Yang dingin yes. enak banget. Kita tak beritahu dia ni camel punya. Camel. Mel. Ha. Sedap tak? Rasa lain tak? <laughs> Sebab mate dia rasa-rasa lain. Ha, ada macam siapa yang biasa mak minum apa susu susu kambing tu ada ah, rasa-rasa macam tu sama lah sama okey okey jom kita pergi bayar lepas tu kita pergi jalan-jalan dengan anak okay. kat kawasan sini ha kita tengok kat sini juga ada air pancut eh ha, air pancut kosong je ha, dan selain pada tu kita boleh juga belajar Weh. Apa ni? Dia belajar uh, ah, kebudaya budaya Arab. Ha, ah, dia ah, kalau eh. eh. Ah, selipar okay. eh. Lepa, apa lepak-lepak kat situ Ah, Ha, tapi agak gelap jugalah. Tapi tak apa, kita boleh tunjuklah. Ini adalah kerusi Arab. Pak lepak dalam Aha, ni. Betul, lepak-lepak. Ha, tengoklah. Boleh okay. makan. Boleh minum. Ha, kita boleh je minum, kita ambil dekat situ. Tertarik tarik ataupun kita minum kat dalam. Oh, Dan juga jom tu kita... Ya. Jalan-jalan tengok Unta pula ha. Okay jom Seronok guys asli okay, Tengok unta tengok Sana unta. tu udah hampir semuanya Rata-rata udah hijau ya Pakai rumput okay, sintetis kan rumput biasa nih Rumput biasa loh ini guys Bukan unta. sintetis loh Unta ha, Sini Dia sebenarnya ha, Jadi ada suara dijah tu uh, Banci terpaksa dokong dia sebenarnya. Oh my ah, god. Ah uh, kat sini. Sebabkan uh, Banci terlupa bawa Stroller. dia punya slipper. Oh slipper. <laughs> Unta. Okay. Tengok unta, tengok. Ah. Jadi unta-unta ni lah dia orang ambil. Ah uh, macam tu tengok eh. Macam tengok yang ni. Oh kenapa tu? Ah ni ada ada susu, ada anak. Ah bila ada anak je ada susu. Ah uh, masa itulah dia ambil susu unta yang kita tadi tu yang kita minum tadi tu tu boleh ambil dia punya grass tu ambil grass dia ah ha, grass dia bagi dia makan ah okey ha, ni tak apa boleh nanti kita taruh je duit dalam tabung tu bagi dalam siapa-siapa kat sini dia tak ada cas apa-apa eh ha, nak masuk ke sini tapi kita letaklah duit dalam tabung mak ha. ah ha, bagilah apa-apa majulah ha. Tak berani? Tak berani. Ha. Beranilah. Uh, kita kena didik anak-anak eh. Betul. Okey, try. Okey. tu <laughs> banyak yang nak tu, banyak yang nak tu. Dijata. Good. Good. Sini ha, try. Ha, rapat-rapat sikit. Dia tak makan orang. Kambing. Ha, ha. Okey. Kambing. Okey, Eden nak kambing pula. Jom. Kita tengok kambing pula. Tengok, jom. Ah ah. Okey. Kita tengok oh, ada kambing ada ada kambing juga ya. Ah kambing pun ada macam-macam jenis. Ah sini kita panggil hari yang putih ni. Ah kalau yang tu panggil Mirza yang dia tanduk tu. Ah, Mirza. Mana yang tanduk tu panggil Mirza. Ni ah ni macam kampung punyalah. Ah, ah okey. Ah, kalau banci salah sebut tu tolong betulkan. Tapi kalau kita kat Malaysia lah kita panggil kambing Malaysia. Yang ni dia panggil hari. Wah. Ha. Dan ni paling istimewa dia adalah Himar Kedai Iya yeah, guys Tadi uh, Makanan unta yang disediakan atau pemakanan kambing Yang ni juga yang sekarang ni tengah menghijau Dekat bukit-bukit sekarang Dekat bukit-bukit atau wadah pasir Masya Allah. Inilah kita panggil makanan Memang makanan kambing uh, ha, Okay jom kita pergi bagi makan Jom You want ambil yang big lah. Jangan ambil yang tu. Ambil big. <laughs> ambil yang big sikit. Kecil banget gambarnya. Okay, ambil big sikit. Jangan ambil yang, yang banyak lah. Banyak lah. Ambil banyak sikit. Macam ni. Nah, nah. Nah. Okay, jom. Okay. Okay, nah. Adik. Ni, ambil ni. Ah, okay, jom. Okay, jom. Uh, jom Aiden. Aiden nak bagi nak bagi ship. Jom. Kita pergi kat ship. Okey. Ha. Seronok kita guys. Kita pergi dekat ship. Asli. Mana ship? Hmm. Eden eh, pun nak bagi pun selai je. <laughs> Ha, Kasihan. Bagi. Oh, ini kambing yang tawa ini guys. Ya. Ah, uh, mana boleh Ui. ni? Tengok. Eh, dia senyum. Kalau kita perasan eh kenapa kam unta ni dia diikat saya tak faham juga. Ah ha, ni biasanya kepala dia orang lah. ah ha, kepala dia orang kalau kepala ni pergi mana-mana dekat situlah dia akan berada. Ah ha, game macam itulah kelompok dia. Dalam sekawan unta mesti dia mesti ada ketua. Ah ha, Oh nah. begitu. Tak bukan ketua dia yang kena ikat tu kat belakang tu. Ha ah, okay jom kita pergi tengok ah apa ni? Kasihan ya guys. Kuda. Kalau diikat. Oi, kalau ni kalau ada apa teh Arab ataupun kopi gawa ni memang Oi, enak lah. ni. Ah uh, dekat sini juga uh, ada Ini biasa di gurun-gurun kayak gini ah, guys. Walaupun ini kita nampak macam Malaysia uh, tapi dia masih mengekalkan uh, ciri-ciri Arab. Betul uh, ciri-ciri betul Arab. betul. Inilah kemah-kemah yang berada di padang pasir dan kemah-kemah ni lah tempat dia orang tidur dan ada kemah untuk melayan tetamu. Ah uh, seperti inilah. Jom. Adik duduk sana. Kita ambil gambar. Ha duduk. Ha. Keren sih ah, guys, keren asli. Okey, good. Girl. Okey. Kalau kita tengok dekat sini eh, ah uh, sukarelawan oh, pemuda. Dia panggil apa tu? Squad muda eh. Dia panggil sukarelawan muda, muda apa? Squad muda apa? Tak ingat dah. Ah, remaja pembela umah. Ah, yang biasanya menjaga wadi ni. Ah, daripada Global Equan. Ah, tengoklah dia punya tu sebelum masuk uh, dia akan bagi briefing dulu apa yang ah, ada dekat okay. Ah, sini semua. Lepas tu baru dia buat pelepasan. Uh, jadi pergi yang bagi grouping tu kita kena tunggu dululah. Step by step. Yang daripada restoran ni apa oh, ataupun tempat Ada memananya juga. Uh, ya, ya Allah lengkap di sini sukan, guys. Apa ni uh, sukan memanah, memanah iaitu sukan sunah. Ah, kebanyakan kat sini dia bela kuda, dia bela unta, dia okay. bela kambing dan juga memanah ni antara sunah-sunah lah kita sunah-sunah yang Nabi suka buat iaitu memanah Aha. bela kambing dengan bela kambing eh dengan unta semua kat sini kita keren asli keren banget guys ya Allah anak-anak kat sini tengok abang tu main kita tengok zup oh tengok rapat kena ha ni dah wow. lama tak manah ni tu yang nak manah tu ha kalau siapa minat suka manah tu memang kalau dapat ni lepas gianlah Ah, ni pun ada zoo mini zoo eh. Yang menarik dia adalah kucing-kucing yang dia bela. Ah. Ah, memang kucing-kucing dia memang cantik-cantik. Ya, kalau di sana kucingnya bagus-bagus guys ah, asli. Ni. Tapi ini kenapa kucing ini yang tidur lah yang yang tidur semua ya. Lah. Ah, ni. Ah, tak tahulah boleh masuk ke tidak kan. Angka am buka je pintu. Ah, dia tak ada tulis dia dalam masuk pun boleh lah tu. Aha. Ah, jom. Jom kita pergi tengok belakang ni. Okay. Kat belakang ni pun ada apa ni tutup betul-betul. Tutup betul-betul. Okey. Nanti kucing lari. Okey, dekat sini juga dia ada apa ni? Ah uh, ada air terjun. Cik, air terjun dan juga ikan. Katanya ikan talapia penuh. Oh, kat yeah. dalam ni. Last bancik pergi air terjun tak ada lagi tengah renovasi. Okey. Sebab tu tak tahu. Ha inilah. Ada dalam ni. Wah, anakku senang banget ha, nih tengok. guys di sini guys, asli. Jom tengok air terjun. Air terjun ni bukan air terjun semula jadilah. Tapi ada dia buat. Ah. Dia buat ni kolam okay. talapia. Tapi tak nampak pula kan kena bagi makan ikan dia Kena bagi makan. Ha ni talapia. Ha, kita tengok sukarelawan mengajar. Ha. ha. selari dengan apa kita nak attack. Oh macam. Ha, tapi ni jemaah eh bukannya orang sini. Ha ni jemaah ha ni jemaah saja je lepas pagian. Sambil-sambil itu kita suruh dia jaga anak. Ha. Supaya budak-budak ni nanti mana dah tahu balik Malaysia boleh berminati suka memanah betul sukan betul sunnah saya juga senang guys istilahnya memanah ini senang banget asli ah kat sini dia punya oh, caravan oh, ada eh. bus. Eh. ada ah, ini Malaysia ini juga ya tengah. wow ah, dia Dubai jelajah dia orang baru sampai ya, Keren. sini ni international branch dekat sini boleh equal oh, ada Indonesia dan juga dan kelebihan tu. dekat sini juga sebenarnya kita boleh sewa chalet-chalet oh. ha ni ada Ulu Badal, Kici Bad Abdal, uh, Sari Salto, Haji Bariam Alwali. Wali. Okey okey ah, okey. Uh, kita okay, boleh okay. sewa sebenarnya. Uh, dulu Banci datang di tengah di tengah-tengah buat dan Shelly ni kita boleh untuk kalau tiba-tiba nak bermalam uh, nak ini bisa bersama-sama buat bersama dengan dia orang menguruskan apa? ladang. Ha, kiranya haji musim haji kita nak lah belajar dengan lah. dia orang apa semua. Ha, menikmati berada di Wadi Datuk Berkat ni. Masya boleh sewa. Allah. Harga dia berapa? Ah nanti kena kontak sendirilah. lah daripada sini, daripada pihak Wadi Datuk Berkat sendiri. Ha, masih pukul 12 eh. Pukul 12 masih lagi ada mendung, jemaah guys, jemaah ya, yang mendung. Datang lagi. Dah nak hampir pukul 12. Sebab hari ni rasanya hujan pagi tadi. Jadi ah. agak kelewatan bas-bas mengambil jemaah. Okey okey betul betul. Kita kacau lah Ustaz Midam. Uh, ah, Ustaz Midam tadi kuda dah simpan eh? Ah kuda dah simpan. Ah kuda dah lapar. Tadi tuan dia dah makan roti canai <laughs> Dia suruh banci diet tadi. So kontrol uh, ah, tapi saya sekali kita datang tak boleh kontrol lah. Nanti besok dia datang lagi. Ah ni beli ni kat sini ke? Eh? Memang makanan kuda ke? Ke sekali dengan makanan lembu sama aje? Lain. Lain eh? Memang khas untuk kuda. Mahal lah satu beg Eh? Ah, 78 ah. rial satu beg. Jadi Mayan kalau siapa-siapa eh. yang datang wadi berdekat, inilah duit-duit apa duit-duit sumbangan tu. Ah daripada ke sinilah. Ah ke sini. Jangan risau kita boleh boleh kita beli makanan ni semua okay. menggunakan duit sumbangan dan sebenarnya dengan duit wadi berkat sendirilah. Ah itu yang paling utama. Ah tapi jangan rasa rugi untuk kita menyumbang eh. Ah jangan rasa rugi. Ya yeah, buat makan ah, kuda. Ah, sebab masuk kucing, dalam ni gitu adalah kan. percuma saja eh. Sami dam eh? Percuma kan? Ah, ha, percuma sahaja. Ha, tengok, kita tengok kita kacau Ustaz Midam bagi makan hos. Okey. Sambil sambil makan pellet ataupun makan dedak ah. dia bagi makan juga ni apa ni? Sayur, sayur. Sayur. Ah, itu jerami kot. Nah, oh, jerami. Jerami ni mahal tak? Ini kalau kat ni Arab dia panggil barsim. Barsim. Bila... Alfaka? Alfafahe. Alfafahe. Uh, oh, Alfafahe. Barshim. Barshim. Ah. Kira ni untuk uh, ni lah tenakan yang ruminan yang empat kaki. Oh, kira empat kaki boleh makan. Uh, kambing, unta. Ah. Okey. Tanam di di utara Saudi. Oh, di tanam utara Saudi sendiri eh? Ya. Oh, tabuk, ingat. Tabuk. Oh, ing- oh, baci ingatkan uh, jerami ataupun kita panggil biasanya okay. jerami lah kan uh, di export, tanam di import, uh, ah, ditanam di apa diambil daripada import daripada Aha. Ah. export lah import ke export bajet dah lupa tapi ini sebenarnya daripada Saudi sendiri keluaran oh. Saudi jadi kita teluk ter, yang apa yang tekat tabut tu yang ada bulatan-bulatan tu. Ah yeah. inilah dia. Okey. Patut okay. tu baby tu bila tu lahir tu? Dua bulan. Ah ni. Woi, dua bulan dah gede eh guys uh, ya. baby kuda baru dua bulan. Okay. Woi ah, lucu, gede juga ya dua bulan segitu guys. Ah jangan terkejut kan kita tengok ada banyak lampu-lampu kat sini. Ah oh, ni biasa malam. memang orang Arab memang banyak lampu macam ni. Tapi sebenarnya akan di on malam-malam eh. Ah jadi Banci dah tanya tadi harga dia. Harga satu seli tu ah dalam 700 full board eh. Satu keluarga iaitu ah. siap makan, siap apa 700 satu tu. Hey, eh, ah dalam satu keluarga. InsyaAllah tanya berapa orang dia satu keluarga. <laughs> Ha, dia kira macam tu. Dan uh, dekat saja dengan apa ni? Tempat restoran ya. Apa ni panggil? Tempat makan lah kita panggil eh. Food court. Uh, ada dekat sini ada cincin, ada cendera mata lah. Ada cendera mata, ada minyak wangi, ada apa ni? Minyak urut. Uh, minyak urut juga ikuan ada sendiri. Ostrich oil. Uh, proses. Proses kat Malaysia lah. Uh, dibawa daripada sini. Cuma na- unta dengan aiskrim ni daripada sini. Ah. Ha, lepas tu adalah kalau kecil-kecil ni dan juga tasbih gelang, gelang dan juga sejadah. sejadah minyak wangi pun boleh ah ya camel okey dan sebenarnya ada coffee house nanti kita akan sebelum keluar kita pergi coffee house dia okay. tengok macam mana jom Ah kita masuk dia punya coffee house kita tengok Oh ini lah. pas Jadi masuknya tadi tu guys. Wah okay, menyenangkan ini. Lah kita tu kita just masuk untuk review je. Boleh boleh jalan ni. Oh tak buka. Oh, tutup. tak ada orang kot. Ha, tutup. Ha, dia siapa-siapa tadi. Ha, ni dia punya coffee house dia. Okay. Tak buka tapi tak apa. Okay lah. Ha, Bancik pun rasa dah okay. lama pun. Ha, ataupun dah cukup lah Bancik buat Masya review hari ni. Seronok guys. Semoga, Asli seronok banget. Ha, dapat melepaskan kerinduan eh, kepada semua sahabat-sahabat. Kepada Wadi Berkat. Dan juga. Ha, kita tengok. Ha, tengok dia bagi ikut mana ni? Ikut corong je. Okay. Uh, dan satu lagi, uh, kalau siapa-siapa yang jemaah DIY ke yang datang secara peribadi pun boleh hadir ke sini ya, tak semestinya anda travel saja. Okay. Untuk makan pagi. Ah, uh, untuk makan pagi tetap pagi pun boleh. Insya Allah dekat je dengan Oh, begitu cara makannya ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vlog yang akan datang. Bye bye. Bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi guys. Ya Allah kangen banget guys ya. Suasana di sana itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys ya. Ketika saya juga tinggal di sana ya kan bawa jemaah dan rata-rata yang saya bawa tuh jemaah Malaysia guys ya. Jadi saya kayak Wow, jadi kangen banget ya berjumpa dengan jemaah-jemaah ya, bersosialisasi dengan jemaah, terus membawa jemaah itu keliling.